大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百二十六讲，神要对你说什么？ 喜欢懒惰人吗？这样的一个问题，那可以说是一个有标准答案的，那就是不喜欢懒惰人，没有一个人喜欢懒惰人，我们都喜欢勤劳。 那可以这样说呢，放眼看下去，那一个人他有作为有成就，那基本上他一定是一个勤劳、热情、愿意付出的人。那相反过来呢，懒惰人，那基本上他很难有所的这个作为跟成就。 当然，你在现实环境里面，有些时候你会看到一些人，你真的是觉得他是懒惰人，但是他是懒惰人，但是他却可能他富裕，或者有一些特别的这个呃境遇，那我们只能说他是一个幸运的懒惰人啊，或者。 所谓的富二代啦，啊，富三代啦，哦，或者他有背后有靠山呐，嗯，或者有特别的一些的呃境遇，哦，是我们不知的。那我们客观来说呢，要有作为，要成就，一定是勤劳的，懒惰的是没有作为跟成。 久的，那今天所看的这个经文呢，让我们一起来去读一下。懒惰人说道：“上有门师，街上有壮师，门在枢纽转动，懒惰人在床上也是如此。” 懒惰人放手在盘子里，就是巷口撤回，也以为老法。懒惰人看自己比七个善于应对的人更有智慧。这个经文呢，啊，是描述的啊，非常的这个呃呃，非常的。 入神呐，啊，都是在讲懒惰人啊。这个我们啊可以一节一节的稍微点到为止，让自己也能够投入在当中。那讲到第十三节，在这个啊道上街道，其实都是把它拆来的，其实讲到来就是街道嘛，对不对？所以狮子。 在什么地方出入呢？啊，一般上都不会在街道出入的啊。那应该当然就是在丛林啦、森林啦、啊山啦、草啦这些地方，在人广场啊、人多的地方啊，狮子出入基本上那个机会是很少啊，所以。 在当中呢，懒惰人却是说：“哎，在这个街道上有猛狮，有壮狮的出路。”嘿，这个其实呢，就是什么懒惰人给自己借口咯。哎呀，我好害怕，因为有猛狮，有壮狮，哦，不愿意接受挑战的一个借口。”第十四节，门在疏离。 枢纽到底是什么？很多时候我们讲枢纽就是在一个中心点啊，但他在要形容什么？懒惰人在船上也是如此。为什么这样讲呢？哎，那就是说这个啊，在枢纽转动啊，来想象一下，那就是这个懒惰人在这个船上啊哈哦，在船上转来转去，那就是。 啊，这边转过去，这边转回来，这里转过去，那里转回来，诶，他就是哦，呃，左转右转，啊啊，翻来覆去，那形容什么？那形容这个懒惰人在这个船上做什么呢？他是赖船，就是一直转，一直转，就是不要爬起来就对了。 第十五节呢？哎呀，这个也稍微有点夸张。很多人放手在盘子里，就是巷口撤回，也以为老吧。哎呀，这真的是有点夸张吧？对不对？手已经放在盘子了，啊，食物就在你面前了，但是呢，又就是说这个把它拿回来放在啊你的嘴里面，你真的是。 也觉得是啊，劳烦，哎呀，真的是有点辛苦啊，吃东西都有点辛苦，哎，这个太夸张了吧？而且这个吃东西还是为自己的肚子吃东西嘛，对不对？所以这个形容词形容的真的是有点夸张。但是要讲什么啊？要讲真的是有一些人啊啊，连吃东西他都这么懒啊，自己帮助自己都。 傲教你是帮别人，你说：“哎呀，我我没有能力了，我不懂了，我不会。”这个是帮别人了。但是现在帮自己，你都给自己有这么多的理由，说：“哎呀，这个啊呃做不到啦，不行啦，哎呀，啊，真是懒惰，很懒惰。第十六节呢，懒惰人看自己比七个善于应对的人更有智慧。哎。 那我们一般上讲气，就是在圣经里面的一个象征的数目字，气都是讲一个完全。哎，所以呢，这里有一个七个善于应对的人，哇，所以这些人基本上呢，应该说是很了不起的，啊，很有能力应对处境的人。但是呢，懒惰人还比这些哦，哇，很有能力。 应对处境的人更有智慧。哎呀，这真的是哈太自以为是了啊！所以这就是一个呃懒惰人的描述。那我们可以说呢，呃，重点应该可以说最关键的就是第十六节，其他都是描述懒惰人。 借口、理由推、推迟等等啊。但是最关键的，为什么是他借口推诿？呃，为什么呃找借口、找理由？其实是最主要的一个原因呢，就是十六节懒惰人呢，就是善于在当中应对，懒惰人就是可以为自己。 找理由、找借口来去推辞，然后让自己就是懒惰的有理。我在说，这懒惰人厉害，就是厉害什么，都比七个善于应对的人更有智慧。所以他有智慧，真的是这个所谓的智慧，他自以为的智慧，就是他能够找出懒惰有理的各种理。 借口让自己继续懒惰下去，让自己有自己的一套的东西，让自己去懒惰。那我想，我们真的是不喜欢做懒惰的人，啊，我们也真是不愿意看到别人懒惰。但是有些时候， <laughs> 我们自己却变成懒惰的人啊，真的是要在当中起来，啊，不做懒惰的人。 圣经也告诉我们，我们要做一个殷勤的人。这无论在工作、家庭，在各方面呢，你做一个勤劳的人，也是一个见证上帝的人。那我们从另一个呃切入呢，就是放在属灵的事上。那有些时候呢，啊，假如我们是做一个懒惰的人，很容易也是在属灵的事上。 就是懒惰到啊，很有理由。哎呀，侍奉啊我不会啊，聚会，哎呀，我没空啊，学习，哎呀，太难了啊。各方面呢，在这个属灵的事，我们停滞不前啊，不能长大。很多时候就是因为我们在属灵的事上呢，我们不勤劳，我们懒惰，而我们在当中呢，也正因这个。 经文里面所讲的这个懒惰人啊，真的是有自己各方面的这个理由来推辞，让自己不做勤劳的属灵信徒，而做一个懒惰的信徒。啊，我们真诚的祈求主帮助我们啊，这是神对你说的话。让我们一起祷告，天父上帝，在属灵的事上，我们真的是需要。 有勤劳的一个心智、热情在当中，我们才能够在灵命上各方面参与学习、侍奉，我们才能够去成长。如果不，我们也真的是会变成为自己找出各种各类的理由来推辞，使到我们的灵性长不大。我们祈求主你助着我们，但我们也要知道我们的生活。 勤劳的人，那当然我们也会留下一个美好的见证；否则，我们也可能被人家羞，被羞辱啊，而成为一个懒惰的基督徒。我们祈求主帮助带领我们，此祷告，我奉耶稣基督的圣名。阿你的声音，我的动力。 支持，我了口袋牧场。